hasta la es Idol. us, us. Imperio, the best! At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang karga ng lahat sa iyong pagmamahal Ang higit sa pag-ibig natin na magtatagal Basta Labizares Idol! podcast. Nandito na Malaking hahawakan Iyong mga kamay Di ka Mag-iisa Sa hirap at ginhawa Iibigin ka Hasta la Bizares Idol